Eh hey, lumière eh, je m'excuse, mais c'est mon trou. C'est encore dans mon trou, là. Faut que tu partes, tu peux pas rester, c'est mon trou. Tu sais, c'est le mien, celui que j'aime bien, c'est mon trou. Tu me lâches un peu, bah, d'accord D'accord, moi je veux bien te lâcher, mais faut que tu t'en ailles, c'est mon trou. C'est dans mon trou, je vais pas dans ton trou, pourquoi tu viens dans mon trou C'est le mien, c'est mon trou à moi. aujourd'hui. Hein. je le reconnais, c'est le mien, je l'aime bien, c'est mon trou à moi. C'est ton trou peut-être Non Non, bah c'est mon trou.